It's from him. Красавица моя. Ну а что еще надо? Хороший человек, хорошие деньги. <laughs> Если ты сделала хороший выбор, ты увидишь, у тебя будет отличная жизнь. Ты не обязана ни на что соглашаться. Он тебя выделил в комнату. Просто запрись, если ты не сможешь заснуть. Citizens. citizenship. One year uh, she will get uh, citizens. She got uh, all the, the rights, like all the citizens. <laughs> מה, ועד אז היא עושה מה שאתה אומר לה? חתום עליה 30 אלף שקל עם בורחת. מיכאל, אני שילמתי 5,000 דולר. אני צריכה אותה פה. את תכננת את זה איתה? היא תפתח את הפה ותגיד, איתן, אני אוהבת אותך. ככה אני רוצה. ככה אני רוצה.